ये टैटू कौन बनवाता है ऐसे तू जो गांव में रहती है हम बैंकॉक गए थे वहाँ बनवाया था ठंडाई पी के इसमें क्या हो गया ताश के पत्ते बनवाए ऊपर से तुमने हाँ तो आ जाओ ब्लाइंड खेलो मेरे साथ <laughs>